šarži se vznáší, mladým slunce nevidět, padněte poradí, jako mě se o to vě, nás už bolí noc. Tychowi orkiestr Jericho Załadane ale spadłby Tychowi orkiestr Jericho Jakoby tu nie było był był Tychowi orkiestr Jericho Basy i wiszki z drzwi Tychowi orkiestr Jericho